ಬಟ್ uh, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಎಮ್ ಎ ಇದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಡೆತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಅದ್ರದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಗೈ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ನಾನಿವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹತ್ತು ಕಾಲ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಹೊರಟೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ ಹೋಗಿದೆ ಮೆಸರಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸವರು ಅಂದರೆ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸವ್ರದ್ದು ಭಯ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮುಕ್ಕಿಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಓಪನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ town police station road rural ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೌಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಣಸೂರು ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹುಣಸೂರು ಪೊಲೀಸವರಾಗಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇರಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಜನ ಜನರ ಓಡಾಟ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಸಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಇದೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಂತ ಏರಿಯಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗಳು ಜನಗಳ ಓಡಾಟ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥನೇ ಆಗಿದೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥ ಓಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದೆ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಬೈಪಾಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೇನು ಬರಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದ್ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೇನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟೌನ್ ಏರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗಿದೆ ಜನಸಂದಣಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ la la la la la ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಜನ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕರ್ಸದು ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸದು ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಜೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಜೆಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕೇನು ಚಿಕ್ಕದಿಲ್ವಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊಡಿ ಓ ಫೋನು ಗಾಡಿಲೇ ಅದೇ ಹಂಗೇನೆ ಸರ್ ಪ್ಯಾಂಟೋ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತವ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟೋ ಲಾಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನನಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಟ್ರಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸವರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೂ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಬಜಾರ್ ರೋಡಿಗೆ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏಯ್ ಯಾಜೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ कर लो जीप ऑन नहीं यार इन्हें का लग यार इनको सैरन तला को जो- छोड़ को ऐसा बंद कराओ कर को ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಸರ್ ಗೈಸ್ ಇವರು ಇದು ಸೈರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಬಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೋಸ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಫೀಲ್ ಸಾಬ್ ತೋಡ ಇದ್ದಾರಾ ತೋಡ ಇದ್ದಾರಾ ಬೈ ರತ್ತಿ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಈಗ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಡೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬೈದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರು ಅವ್ರದ್ದು ಅದೊಂದು ಇದಿದೆ ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ನಾಲ್ಕು ಸಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆನೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಸ್ ಐ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅವರು ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದು árido. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗಾಡಿನೂ ಇದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಡೆತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೋಗೋಣ ಇವ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಇವರು ಪಾಪ ಹ್ಮ್ ನೋಡೋಣ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಒಂದು ನಾವುನು ಹ್ಮ್ ಫೋನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೂ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನಿಗೆ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಗಂಟೆ ಬಂದು ಹತ್ತು ಐವತ್ತೈದಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟೆ ಭಯದಿಂದಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನಸಂದಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರುಗಳು ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ micro A T M micro A T M ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವಿನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಏನೂ ಅಪಾಯಗಳು ಅನಾಚಾರಗಳು ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅವರವರಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಂತವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳಂತೂ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಕಾರಾಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಸಿಲು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸವ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರೋ ತನಕ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಟ್ ತೊಂಕಿ ಬಾತ್ ಬಾತು ಮೀನೈ ಹಾಂ ಆ ಥರದವರು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲನೇ ಹಾಂ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೈತೆ ಸಚಿನ್ ಆ ಹೇಳು ಒಂದ್ಸಲ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಗೌಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಶುಂಠಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಆ ಏ ಅದೊಂದು ನೆಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಓಡಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ರೈತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ರೈತ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ Okay.